selalu ada di hatimu Kau tak pernah jauh Selalu ada di dalam hatiku ku berteriak Menegaskan ku cinta padamu Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan